Na casa 6.5, a gente vai representar a técnica em que consiste é, todos esses conhecimentos que, que essa organização utiliza. No caso da, do Instituto A Jogada, é a administração baseada em jogos em si, né? não só o conhecimento sobre é, como se faz a gamificação, mas é, a, a aplicação dela em si, né? na própria operação da, da associação. Então, é por isso que eu represento essa informação assim.